شاها با کمال معرفت پیر شوی صد سال حیات و از پیر شوی شاها با کمال معرفت پیر شوی صد سال حیات و از آن پیر شوی خورشید و برامد جهان را بگیرید ای مانندکی خوشه جهانگی شمی ای مانندکی خوشه جهانگی شمی ای میگرد چانی یا منی حرمت همانی نمرو سفر یا من نمیم تا آخریم سیش همی گنج چانی مبارکی تو سفر مید گنج چانی یا من خیر واتم سایه بیک تخت وقتت خونبه یا من نمیم تا آخریم سیش همین گنز چانی مبارکی امروز همین گنز چانی مبارکی تو